昔のね、剣道雑誌のこの堅苦しいイメージ、とっつきにくいイメージをもうぶち壊すがごとくですね、今この剣道日本さんが攻めに攻めてんですよ。百秋武道具店の動画 こんにちは、百秋武道店のうがです。やってますかおーみんな、剣道の雑誌って読んでる昔から剣道界には2種類剣道雑誌があって、1つが剣道日本さん、もう1つが剣道時代さん。これ今でも同じ2種類の雑誌がずっとこうあるんですよね。で、今日お話ししたいのは、剣道日本さんの方です。これほんとね、時代の変化というか移り変わりというか、 変わったなと思うんですよ昔のね剣道雑誌のこの堅苦しいイメージとっつきにくいイメージをもうぶち壊すがごとくですね今この剣道日本さんが攻めに攻めてんすよ昔読んでた人が見たらもうびっくりすると思う本当にこれ剣道日本っていう感じで最初に読むにはもうすごく読みやすいと思いますそれでもうこれあくまでね僕の感想になるんだけど剣道日本攻めてるなって思ったのがこれ先月号なんだけどね表紙なんですよこれいいでしょ めっちゃいいでしょ普通はね、偉い先生か、有名な選手ですよ。表紙なんてのは。でもこれほら、普通の人、攻めてるでしょしかも、今月号よ、今月号。5月号は、これ、あれ一見普通じゃんって思うでしょ違うんですよ。5月号は、表紙が 3種類あるんですよ3種類表紙がある雑誌なんて聞いたことないでしょで本屋さんで流通してるのはこの表紙なんだけどあと2種類やってそれはネットで買えるようになってますやるでしょしかもねこの表紙これ先月号だけど見てこれちっちゃいロゴ剣道日報こんなちっちゃいのこれ大丈夫こんなちっちゃくてでもその代わりにここですよ このキャッチコピーすごいでしょ会社員だってここまでできるいいでしょ今月号だったらほらちっちゃいロゴもこんなちっちゃくて大丈夫もうこっちが心配になっちゃうもうそんなところに強いところこそ楽しいんですこれね何が変わったかっていうとこれ僕の考えよこの文章がすっごいね我々目線なんですよ普通はこういうとこにね剣道は左手だとかね左を制す <laughs> また左だな あれ何々を制する者は剣道を制すみたいなこう技術的なこと書いてないそうじゃないんですよこれ我々目線で表紙を作っていただいてるっていうところがもう僕は大好きになっちゃいましたね。とは言っても変わったのは表紙だけなんじゃないのって思ってるでしょ思ってるでしょでも違うんですよ結構ね中もすんごい変わってるんですよまずだってほら形からして変わってるんですよちょっとねこう横に伸びたの A4 から横に伸びたのねそれで中もねもうみんなね今フルカラーですよ剣道日本このご時世にフルカラーで写真がねとにかくね大きいの写真が大きいからすんごい読みやすいんだよねじゃあほらこういう感じでね写真が大きいんですよ写真が大きいのでもねやっぱり剣道雑誌といえば付録の DVD じゃないですか本屋さん行ってあ今月は剣道日本 DVD ついてるな じゃあちょっと買っちゃおうかな得したなみたいなそれでね買う月と買わない月があったりするでしょでもね今時代は変わりました DVD なんてもうついてません代わりにじゃじゃんこれ見てください今もう DVD じゃなくてもうねネットで配信するようになったんですよ YouTube で配信します。ダウンロードのページを見て、ここに QR コードがあって、これを携帯でパシャリ、すぐ YouTube に飛んで携帯で見られる、こんな時代ですよ。でね、これすごいなとかって思ってたら、よく考えたら、うちも、 <laughs> うちの家もね、もう DVD プレイヤーなんてないわ。それで「剣道日本」まだ読んだことないよっていう人は大体ね本の内容ってこんな感じになってます。まあ、最近のね「剣道日本」どんな感じになってるかというとこれはまあ今月号の表紙なんだけど まあ、毎月ねあのまずこの大きいテーマがあるのよ。大きいテーマ今月だったら新人データバンク2020みたいなのがあってあとはねもうみんなね読み物なんですよ。 読み物どんな感じかっていうとこれ最初これ読み物人物インタビューみたいな読み物でしょでここ読み物インタビューでしょでここもインタビューでしょこれもインタビューでしょこれもインタビューでしょこれめっちゃ面白かったこのアンカージャパンの社長さんの井戸さんの話めちゃくちゃ僕好きでこのあの道場紹介みたいでしょでこれまた、えー、学校紹介みたいでしょで人物インタビューでしょもうこんな感じ人物インタビューでここ最後も人物インタビュー、まあ、グラビアみたいなのあるんだけどこれね結局その技術的な話っていうのは もう本当にね、ここだけ、このつわものに学べっていう、ここだけなんですよ。あと、み、あ、ここも馬場先生のこ、これもちょこっと技術的な話に載ってます。で、あとはね、ほとんどこう読み物なんですよ。これ先月号で言うとね、まず大きいテーマが、え今回はこの7段ってなんだこれ先月号これテーマですよ。これテーマがあって、あとはみんな読み物なんですよ。これ読み物でしょこの表紙のこの方、宮原さん、面白かったです。 で、あと、まあ、大会のリポートとかあったな。これ大会のリポートだな。大会のリポートがあって、あとは、ほらほら、読み物、インタビュー、え7段のこれインタビュー、人物インタビュー、え道場案内、え道場案内、えこれインタビュー、インタビュー。で、えこれ剣道女子ってですね。だから技術的な話っていうのはもう本当ね、ここだけと、えここですよね。これ昔から続いてるやつね。えこの2つぐらい。ほらあ、これも道場案内か。 でほとんどこの道場案内とか、あの人物インタビューとかで大きい写真を使いながら読んでもらうようになってますだからめちゃくちゃねもうほんと物語みたいで読みやすくなってますそれといつの間にかね剣道日本さんのホームページが充実しててそこのオンラインショッピングとかも結構あるのよそれで最初にちょっと話したんだけど今月号表紙が3つあるって言ったじゃないこれねすごいから もしよかったらちょっとね、見てください。こんな感じです。剣道日報のね、メインのホームページから、ここの右のバナーで公式通販サイトってのがあります。ここから入ってもらうと、ほら、こんな感じで、もう剣道日報のバックナンバーとか、専門の書籍とかね、Amazon でね、売り切れてるようなやつも、あの、ここで買えたりします。で、さっき言ってたね、5月号の表紙が3つあるっていうのはね、これとこれとこれなんですよ。これみんな5月号なんですよ。で、ホームページ結構いろいろ充実してるでしょ。 それで、まあ、最後これですよこれこれこれ雑誌から出てきたこれ何かというと郵便貯金の払い込み表なんですよこれは 年間定期購読って言って毎月毎月発売日に自宅にこれをね剣道日本を届けてほしいもう本屋さん行くの面倒くさいから届けてほしいっていう人はこれ使ってたんですよこれに名前と住所書いてお金持ってゆうちょの ATM でこうやって送金するんですよこうやって昔申し込んでたんだけどなかなか面倒くさかったんだけどねこれも今やホームページからクレジットカードですぐ バーンとできます時代は変わったよほんとまあ今こんな感じでねコロナウイルスのせいで稽古もできないから、まあ、本屋さんでも行って、まあ、剣道日報でも買ってこうやって眺める稽古した気で読むみたいなのもねいいかもしんないですね今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日よ